Amor, eu sei que você sente algo quando me vê Yeah. e que posta dentro de você fogo Quando a gente transa eu quero mais que o mundo Quem é você, garota aranha Subindo pela parede sentir o seu sabor Nesse calor Deixa eu sentir que você chegou No topo amor E lá vamos nós de novo Nós estamos tão perto É fogo com fogo Não é. é julgues o segredo E como um ninja Fica tudo em segredo Ninguém tem que saber Eu sou uma bicho Você é um Jinchuí que postou dentro de você sabor Nesse calor deixe eu sentir